Hei lo en kuerzen Tutorial wéi der kënnt als Schüler är Emailen kucke goen an zwar op ärem iPad. Do ginn elo verschidden Méiglechkeeten, natierlech kënnt der den Outlook konfiguréieren, ech weisen iech awer elo déi allereinfachst, dat ass direkt an de Browser ze goen, dat heescht entweder hei den. Google Chrome oder Safari oder soss iergendeen. Dann hutt der am beschten de Guide op Office dot com fir iech anzeloggen an ären Office 365. Do gitt der op Umellen, dann gitt der ären IAM an. At school.lu mat ärem Passwuert, wat dat selwecht ass wéi ären IAM, deen och soss benotzt. Da kommt der op Ären Office, op Är éischt Säit, wann Der dat nach weider net benotzt hutt, da freet en Iech dat erofzelueden. Dat kënnt um Schoul-iPad net, brauche mir och elo net direkt. Fir Är E-Mail elo ze kucken, do gitt Der op Outlook, An am Outlook gesitt der hei, dass e Proff eppes geschéckt huet, an kënnt der hei drop goen an dir gesitt, en huet e Cours geschéckt fir am OneNote ze schaffen. Wann der do dodrop klickt, da kënnt der do dra schaffen. Wann der elo selwer wëllt eng Email schécken, da kucke mer ons den nächsten Tutorial un.